Ángel del atardecer. La respuesta está en ti mismo. Buena fortuna para tu día de hoy. Si bien estas palabras puedan parecerte insuficientes, encierran en ellas mucho más. Hoy es un día de fortuna, un día donde quizá te pase inadvertido algún acontecimiento que te marcará en forma positiva para el futuro. Puede ser desde un pensamiento, hasta una frase de alguna persona que tú amas o un hecho que aparezca como insignificante. Algo que puede suceder en cualquier acto cotidiano. Hay temporadas de nuestra vida en que estamos en una especie de letargo, con una sensación que no tener suerte. Mejor dicho, de tener mala suerte. Como el destino, tiene que hacer que pasemos por todos los estadios necesarios, esta situación es la que ahora ha cambiado. Los acontecimientos, están escritos en sitios secretos del universo, y ya están destinados a presentarse. Esta vez no hará falta que yo te indique nada. Solo te traigo desde el fondo de los tiempos, la seguridad que hoy puede ser un día crucial, que se manifestará de alguna forma sutil. Tiene que ser hoy un día de buena suerte. O buenas nuevas. Todo aquello que decidas estará bien, será algo positivo para tu futuro. Te traigo esta afirmación. He grabado en las rocas profundas. La canción que en un sueño aprendí. La cantaron arenas dormidas. Con un grito llamándote a ti. Y aquí, hoy se pueden manifestar.